Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Sudueto yang berada di kota Jakarta. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu ya. Salam pemula dari pemalu Abang Sudueto. Tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita bikin enjoy aja dan buktikan kita mampu, kita bisa jangan dengarkan ocehan atau omongan orang lain itu biasalah kalau orang yang suka uh, komentar pedas-pedas pedas-pedas itu orang yang tandanya tidak mampu atau mungkin uh, dulunya itu gagal monet atau hater ya ya hati-hati juga sahabat-sahabatku ya karena banyak hater-hater berkeliaran padahal kita berniat baik uh, ada aja kalau orang kalau kita mau berniat baik menolong sesama pemula kadang ada banyak yang iri apa gimana itulah di dunia youtuber itu jadi kita harus kuatkan mental ya kuatkan mental dan kita bawa asik aja bawa enjoy aja yuk uh, di sore ini saya akan membahas ya sedikit membahas uh, kadang kita bertanya-tanya ya pemula apa sih tandanya like dan like dan no like ya no skip ya kan ada like ya ada like ada tidak suka ya apa sih sebetulnya e, like itu ya tanda-tandanya itu ya kalau menurut saya itu kalau itu like ya karena like itu merupakan suatu kehormatan ya untuk yang bikin video atau merupakan kebanggaan karena yang bikin video itu ya mungkin udah capek-capek udah ini kadang-kadang nyampe ke pelosok-pelosok desa atau nyampe jatuh tercebur apa gimana sampai berkeringat bikin video sampai gemetar ya dan banyak yang menghina kanan kiri kanan kiri tetangga itulah uh, kita berikan ya tanda like meskipun uh, si video tersebut ya tidak terlalu bagus tapi kita berikanlah buat mereka ya ya kalau tanda tidak suka yo ya, dislike ya dislike waduh itu kadang-kadang ya kayaknya sih dulu ada dulu ada ya ada jumlahnya totalnya misalkan dislike uh, 5 10 kadang-kadang itu sangat apa ya menjadikan uh, mundur buat kita ya untuk pemula atau tidak bersemangat ya kalau like kan like 5 like 10 like 100 itu menjadikan motivasi untuk penyemangat para pemula yang mau berkarya atau berkarir kalau dislike ya dislike 5 dislike 5 dislike 10 aduh jadi kita yang mau maju jadi uh, mundur ya atau ngelari di tempat jadi ah udah ah saya males itulah yang saya tahu ya sahabat-sahabatku jadi usahakan ya kita semuanya menonton video-video yang lain baik itu channel pemula ataupun channel senior senior kita jangan lupa like-nya ya uh, untuk pemula ya lebih semangat semangat ya berkarya lebih semangat upload upload video ya konsisten nge nah, lab lab ya yang belum bisa belajar lab lab lab lab lab lab lab beranikan diri berbicara di depan kamera dulu juga saya seperti itu tidak bisa intinya pakai HP juga bisa ya pakai HP mau live kalau yang punya laptop ya pakai laptop pakai HP ya posisi kalau bisa posisinya miring ya kadang HP posisinya seperti ini kalau bisa miring ya begini ya jadi lab itu miring jadi biar enak biar luas ya gambar kita jelas dan bila mana live mau di eh, apa mau bikin mengupload video mau dimanapun bisa ya posisinya di mana terserah ya dan untuk yang sedang mencari 10 lebih semangat lebih semangat ya upload video juga yang durasi panjang untuk yang sudah di monet ya kita belajar sama belajar sama yuk belajar bareng ya biar sukses bersama sukses bersama kita saling tonton ya Lura eh, video-video kita kan banyak yang sudah dimonet ya banyak ya kita yuk bareng-bareng yuk tonton video kita dan jangan lupa juga kalau bisa iklannya jangan di skip jadi eh, se kita saling titik and give ya saling memberi dan menerima dan insya Allah yuk kita juga akan seperti itu ya sama-sama karena kita saling membutuhkan ya jadi intinya uh, like itu ya suatu kehormatan atau kebanggaan untuk menjadikan motivasi buat pemula-pemula pemula untuk berkarya sedangkan dislike itu waduh itu bakalan mundur kita ya bakalan down down bikin down kita dan jangan lupa sahabat-sahabatku uh, bila mana kita sudah mulai maju apa ini uh, banyak ya banyak godaannya ataupun cemoohan-cemoohan dari orang baik dari tetangga atau kanan kiri dan dari hacker-hacker kita yang tidak suka sama kita ya mungkin yang mereka yang pernah tidak lolos dan monet ataupun gagal monet mereka mencari-cari kesalahan kita supaya uh, channel kita itu ya hancur ya hati-hati juga dan ada juga yang ngiri atau gimana itu biasa ya dan uh, satu lagi ya mungkin kalau kita ini misalkan menjadi orang sukses ya siapa tahu namanya nasib ya atau kita sukses banyak penontonnya banyak penontonnya uh, ya orang-orang hater tersebut ya mungkin uh, apa yang orang pernah gagal mulai itu akan kembali ya kembali bergabung ke kita akan menumpang nama tenar kita juga ya seperti artis-artis ya aktris juga banyak ya yang dulu aktris senior penontonnya banyak penonton banyak karena sekarang bermunculan uh, aktris-aktris baru ya ribuan penontonnya aktris lama uh, agak meredup ya kadang mereka menumpang tenar juga ke aktris-aktris yang baru begitu pula kita sebaliknya juga perhitungan. kadang banyak yang seperti itu ya karena dulunya gagal monet apa gimana kadang dulunya pernah menghina menghina kita juga kembali merapat kembali merapat Eh, numpang tenar ke youtuber-youtuber yang sudah uh, baru jadi ya, masa baru jadi baru tenar. Tapi itu tidak apa-apa. Kita maju bersama, sukses bersama. Intinya saling ber silaturahmi kunci utama upload video secara konsisten ya silahkan mau video apapun ya terserah channel-channel anda yang penting uh, saling bersilaturahmi terus dijaga dan untuk pemula para pemula ya harus tahan banting kuatkan mental karena dunia youtuber ini eh, kalau tidak kuat tidak akan kita akan lari tepat atau mundur atau mogok di tengah jalan ya, banyak godaan hinaan kita bawa santai aja bawa enjoy aja dan buktikan pada mereka yang menghina kita kita mampu semangat pemula semangat ya jangan lupa pemula ya untuk uh, mengupload video itu tidak per, tidak terlalu apa terlalu bagus-bagus lah kita biasa aja kalau yang belum bisa ngedit ya biasa aja langsung diupload kalau yang sudah bisa diedit silahkan diedit ya diperbaiki thumbnailnya thumbnailnya dan durasinya ya durasinya dan tetap kita saling mengunjungi jaga durasi ya untuk kita menjadi orang sukses itu kita saling mengunjungi bersilaturahmi dan ingat para pemula ya para pemula saya mengingatkan ya dan berulang-ulang kali jangan terlalu barbar untuk mencari subscribe ya dan kita luangkan waktu untuk berkunjung ke sahabat-sahabat baik sahabat baru pun sahabat lama terima kasih thank you thank you thank you jadi uh, intinya uh, like dan dislike itu ya like itu buat memotivasi kita untuk semangat berkarya atau dislike itu aduh itu tidak susah lah ya itu bikin down kita jadi intinya yang penting like pokoknya kita setiap ada orang yang bikin video bagaimana kita like karena perjuangannya itu tidak segampang ataupun tidak mudah ya kadang kan orang yang tidak biasa berbicara di depan kamera kadang malu apa gimana ya itulah Yuk, maju bersama, sukses bersama. Thank you, thank you, thank you, thank you. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, Abang sudah Etoy. Thank you.